Domenik in Marija sta brat in sestra in hodita v našo šolo, osnovno šolo Poljane. Marija je učenka petega razreda, Domenik pa je v osmem razredu. Vendar v Poljanah ne živite od rojstva, v Slovenijo sta prišla leta 2018. Kako sta se uživela v življenju na poljanskem podeželju, kako sta se vključila med sovrstnike, s čim ste se soočala v novem okolju? Med novimi sošolci in kakšne ovire jim je predstavljala slovenščina, ste nam zaupali v kratkem pogovoru. Domenik, odkot ste prišli v Poljane? Od Kosova, zim, eh, ko so vam rejali Črnagoro, Albanija, Srbija, pa Makedonija. Zakaj ste se z družino preselili v Slovenijo? Je bila pot iz Kosova do Slovenije dolga? Ja, oče je dobil službo v Poljana. Karnema. Eh, iz doma smo prišli z avtobusom, 13-14 ure je bilo vožnje. Kako dolgo pa že živite v Poljanah? Pa smo prišli v maja 2018. Kako se spominjate svojega življenja na Kosovu? Zdaj, eh, spominjam prijateljce, bila sem na prvi razred, pa sem imela velik prijateljce, bili smo 20 učencev, 8, 12 punc, pa 8 fantov, pa je pogrešam. Bilo je lepo, sem bila na peti razred, smo bili tri fantje pa sedem punc na razred. Kako sta se počutila, ko sta izvedela, da se boste preselili v Slovenijo? Bilo me, bilo me je kar strah, te, eh, nisem vedel, kaj, kaj nas čaka tukaj, kakšne dotisto. Mene je tudi bilo strah, pa nisem vedela slovenščino, pa nisem vedela, da bom všeč, ali bom dobro govorila, da bom naučila hitro slovenščino. Ali sta pred prihodom v Poljane poznala kaj slovenščine? Ne, ne, ne, nismo znali. Pa, potem pa smo imeli učiteljica iz Kosova, ki nam je pomagala doma, pa tudi učiteljica iz socialnega dela. Pa, smo učili. Jaz sem imela učiteljico, pa so nam pomagali in trejši naučiti slovenščino, da bomo bolj hitreje razumeli še naloge. Pa... Ali se vama slovenščina zdi težka? Ja, veliko težja kot angliščina. E, za me pa ni tako težka, pač ne toliko, pa sem šla še malo mlajša. Kako so vas sprejeli novi sošolci? Sošolci me je lepo sprejeli, pa sem imel en eh, prijateljica iz Kosova, pa me je pomagala, pa Linda, pa en sošolec David. Zelo lepo so mi sprejeli, Nadja sem zelo hitr prijateljce, največ pa mi je pomagala prijateljica Nadja, za kakšno besedo, ki nisem razumela, mi je razložila. Nadja, ti si Mariji zelo pomagala, da se je lahko vključila v razred. Kako se ti je zdelo, si se iz tega oziroma od Marije tudi sama kaj naučila? Uh, ja, meni je bilo všeč, ker sem jim lahko pomagala. Uh, na začetku sem začela samo z njo um, se pogovarjati, pa ker sem jim malo naučila, uh, sem jim pomagala kakšno besedo, pa naučila sem se to, da ni tako um, lahko, da ti prideš iz ene države v drugo, ker ne znaš nobene besede še. Pa neč govoriti. Ali pogrešate svoje prijatelje in družino z Kosova? Ja, imam še prijatelje, pa sorodnike, pa še govorim z njim. Pa gremo v Kosovo enkrat do dvakrat na let, da srečemo vse pogrešam mama ne tri, štiri prijateljce, ki govorimo še z njo, pogrešam dedka, babico, strica, vse. Ste že razmišljala o tem, kaj bi rada počela, ko boste odrasla, kakšen poklic bi rada upravljala? Ne ja, vem, ja, še nisem se odločila. Mogoče je izbor, mogoče učiteljica za angliščino, pa nekaj drugega. Kako vam je po treh letih všeč v Sloveniji? Ja, Ljubljana, Slovenija, Slovenija je zelo všeč. Zelo mi je všeč, pa imam veliko prijateljice, pa je zelo dobro. Hvala vam za ta pogovor. Še naprej se imate lepo med nami. Domenik in Marija sta se s pomočjo Centra za socialno delo, sošolcev in tudi učiteljev lepo vključila v življenje v Sloveniji. Čeprav še pred tremi leti nista znala niti besede slovensko, se danes v slovenščini lahko sporazumevata z vsemi. Pravita, da se tu počutita sprejeta in prav to si želimo tako za vse otroke, kot tudi za vse, ki so drugačni od večine. Da ne doživljajo nestrpnosti, da imajo v življenju vsi enake priložnosti, da lahko izrazijo svojo drugačnost. Pa naj gre za narodnost, barvo kože, vero ali karkoli drugega. Vsi smo si različni in različnost bogati vsakega od nas. Samo sprejeti in ceniti moramo razlike med ljudmi. Brez razlik bi bil svet dolgočasen.